हल्का सा नीचे आ जाइए सांस लीजिए छोड़िए नेक के पीछे हाथ लाइए प्लीज यहाँ लाइए बाथरूम के पीछे यूज छोड़िए रिलैक्स छोड़िए रिलैक्स सांस लीजिए छोड़िए तो वैसे ही ma'am three two six month में क्या कहते लोगों को ना वो मैम इज अ ब्यूटी वो सब लोगों को जो चाह कर कहेंगे आपको खुद को भी जाना हम्म। आपके फैन बहुत होंगे लेकिन है हम्म। सबको नेक के पीछे लगे हाथ थैंक यू प्लीज उल्टा लीजिए थोड़ा सा नीचे आइए नीचे वाले बैठ गए और शुक्रिया thank you one side relax one side loose सांस लीजिए छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए Done that, that's experience छोड़िए रिलैक्स सांस लीजिए छोड़िए ओके वो टाइम सांस लीजिए छोड़िए एल्बो को पीछे की तरफ खींचना है ये यहाँ से लॉक रखना है लॉक रहेगा एल्बो आपको पीछे ले रखना है लेके जाइए पीछे एल्बो लेके जाइए एल्बो पीछे हाँ नेक दो एल्बो पीछे लॉक एक बार करिए हल्का है अभी थोड़ा बैठा है एल्बो आगे बेंड कीजिए बस आप आपके पैर वहीं रहेंगे ठीक ना आपको पीछे की तरफ लीन करो सांस लीजिए छोड़िए हम पैर दोनों उस तरफ कीजिए हेड इस तरफ कीजिए यस सांस लीजिए छोड़िए शोल्डर को रिलैक्स रखना है ये वाला shoulder relax will relax. Give Your shoulder relax. Shoulder relax. Walk करके देखिए प्लीज़ एक बार breathe in breathe out breathe out breathe out come that please ma'am neck, breathe in breathe out breathe in breathe out more time I down straight your SCM starts, it is because of okay. Spectrum इसको थोड़ा यूज़ करना है okay we we have still me see the difference see the difference between oh ऐसा क्यों है imbalance है उसको सेट करते हैं पीछे से That's almost amazing. Max, use, breathe in, breathe out. Ma'am, check. Check again. Oh. They're equal now. <laughs> हाँ इससे जादू breathe in breathe out breathe out नेक के पीछे लाइए हैंड को relax use breathe in breathe out oh this is a thrust You missed this? <laughs> The previous one?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 सांस लीजिए छोड़िए सांसें and you make the same just right breathe breathe out okay yes breathe out Deus, Deus. better than before? Yes. Relax. Ukulta your neck. सांस लीजिए छोड़िए ये वाला पैर को उठाइए ये वाला हाँ ओके ये वाले को उठाइए लेफ्ट ये दिस वन फॉरवर्ड बैंड की बैंड बैंड करके देखिए एक बार पूरा बैंड करके देखिए yes yes.